vocês estão? Aqui é a Paloma. Estou jogando CoF 2002 1M nas ranqueadas, enfrentando três adversários diferentes na série de Quintal Fighters. Confira o vídeo até o final, comentem e se inscrevam. Contribuam com o Pix da Game Dove que está na descrição. E é isso aí no Pix aí. Bora pro vídeo. Yes! Dá um agarrão aqui, seu... Val. Lolololo, nada. Ah! sacando o menino aqui. O bom é jogar nas ranqueadas é que vem um pessoal com... Nivelado, né? Ah, menino. Ah, você deu a cabeçada em mim? Tô o chute na cara. Para! Ah, morre de rasteira aí. Por enquanto tá tranquilo, né? Acho que eu vou continuar jogando nas... Nas ranqueadas, gente. Ah, mãe. Vem aqui. Agarra. Tentar agarrar ela aqui de novo. Ah! Não deixou. Para de ficar pulando, Mai. Esse cara aí só pegou o personagem que zoneia. Vem aqui. Vá, amiga. Morre logo. Só mais um golpe. Ah, agora você morre. Eu vou tentar ganhar tudo com ele. Com com o Clark. Farofa. Ah, cara. Querendo fugir. Achou errado, tá? Oh, não! Ah, queria ganhar tudo com ele. Você vai ver. Chega, né? Esse Terry. Massacrando! Calma que eu tô chegando. Oi, meu chapa agora é minha vez. Para! Meu, bonito foi. Agora vou... Aí, como eu te agarrar, cara? Ah, vai ficar só na magia. Vamos lá. Toma! Farofa. Mangekyou Vai, pula aí pra você ver. Toma! Agora você morre. Eita! Calma. Olha, tentando desviar aqui, não deixa nem... Tá doido. Vai pra lá. Ó, um Shoryuken. Chega, né, amigo? Agora é minha vez. Toma! Toma muito cuidado. Ele gosta de dar Shoryuken. Tá esperto esse cara. Ah... Oh. Agora você vai ver. carro, ah, cara. Você vai morrer. Toma! Se aquieta! Capoeira. Paranauê, Paraná não, não sai. Calma aí. Eita. Ah, cara. Ah, bem na minha magia? Toma! Agora você vai ver. Toda a raiva. Calma, só mais um. Tá lá. Vá pra lá. Ah! Nani! Oxi. então eu vou morrer! Ah. Só esperando o cara tava. Agora você vai ver. Sabe, o Mary tá demais. Coitada da minha Shelly. Para! Para, Blue Mary. Só na defesa. Olha! O cara tá esperto. cuidado pra não morrer aqui. Vem pra cá, pra você ver. Eita! Vá pra lá. Ah! Ai, gente. Pronto! Tá positiva. Vá, morre logo. Round 1. Fight! Vem com essa perna, para de ser doido. Meu, vou pra cima, gente. Eu tô gostando de jogar esse jogo. É bom quando a gente ganha, né? Calma lá. Esse cara Vendo aqui a oportunidade para poder atacá-lo. Vou te agarrar de novo. Uma porrada. Tudo. Ah, vai ficar com essas pernas? Puxa vida! Uh, você vai ver. Round 2, fight! Agora sua morte é certa! Você tirou meu amigo! Toma! Vai morrer no Paranauê! Paranauê! Paraná! Ah! Eita! Que tchá! Nada! Toma! Para com esse tchá! Poeira na cara, tudo vai. Cheiro de farofa. Para de ser doido. Toma. Morre. Ah! Filha, não deixou agarrar. Fica quieto. Oh. Puxa vida. Você vai ver. Vem. Então, continua, Toma. Morre logo. pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, comentem, compartilhe com seus amigos e amigas. E obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Foi muito legal jogar nas ranqueadas. Então até o próximo vídeo no Pix aí da Game Dove. E é isso aí!